သမုဒိယသစ္စာလည်းအတော်ပြင်းတယ်ဘောနောဘူိကလူဘုံဘဝနတ်ဘုံဘဝမြမဘုံဘဝအပေဘုံဘဝတွေကိုစုံရဆံရမနာမနေဘဝအတိအတိတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဘဝတွေဟာ ဒီသမုဒယသစ္စာကိုမပိုင်နိုင်သေးသမျှဒီတဏှာပြစ်ချတဏှာဖန်တီးဥပါဒာဆွဲလိုက်ကံသင်္ခါရတွေကိုပြုတော့ဘုံဘဝတွေမှာကျင်လီရအောင်ပါနောက်တစ်ခါနာတိရာကကာကတ္တ နှစ်သက်ဆွေလံပယံပရာအာသာငါငါခွဲချမ်းမရနေဆာအမြဲရှင်တွဲလျက်ရှိပါ၏တို့ဩပလောထေရီမယန္တမောနန္ဒဆိုတဲ့လူဘဝတုန်းကကြိုက်နေတဲ့နန္ဒဆိုတဲ့ ဒီအမျိုးသားကဥပလွန်ထေရီမွားကတရားဟောအင်မတန်ကောင်းတယ်ရဟန္တာမွားအဲ့ဒါကိုမျိုးမှမနေဘူးတော့မှတော့ကြောင်းတဲ့နေရာရဟန္တာဆိုတော့မကြောက်ဘူးအဲ့ဒီနန္ဒဆိုတဲ့ကောင်က တခါတည်းချောင်းပြီးတော့တော့ပြီးတော့အတ္တမပြုဒါနန္ဒီရာကတာကအာရမပြုတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့လူယုံပါနင်းငါမပြမနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါပဲမရဘူးကောနန္ဒီရာကဖြစ်နေတယ် နှစ်သက်ဆွဲလန်းဗယံပရာအာသာငန်းငန်းခွက်ချမ်းမရနေစာမေရှင်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလူမိုက်ဆိုတာအရမပြုပြီးတော့ပြတ်တော့သွားတော့ဘလုံးထေရီမရဟန္တာမကြီးရဲ့ မျက်စိကွယ်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောတခါတည်းမြေကြီးကအကွယ်ကိုဆွဲဆွတ်သွားအဲ့ဒါကိုတို့ဘောဟာတာမြေမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလိုမျိုးတတရတတရာပိနန္တိနီထိုးတိုးဘုံဘဝဖြစ်ရကြုံရအာယုံတွေကို မပြတ်မလားနှစ်သက်ဆွဲလာချစ်လျက်ရှိပါ၏ဘုံဘဝတွေမှာကြုံရတဲ့အာယုံတွေကိုနှစ်သက်ဆွဲလိုက်တဲ့ဘယ်ဘုံဘဝရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ဘုံဘဝမှာကြုံရတဲ့အာယုံတွေကို မပြောက်မလားချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီးတော့ပျော်မွေ့အဲ့ဒါလေသမုဒိယသစ္စာတဏှာရဲ့ဒီအာဘေအဲ့တော့ဒီသမုဒိယသစ္စာတဏှာနဲ့ပေါက်တယ် တရားတိတံတကယ်မမဘယ်နှပါရှိသည်နည်းဟူမူကားကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဘယ်နှပါလဲကာမတဏဆိုတာကအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခုံဝင်တတ်မဲ့နှစ်သက်ဆွဲလန်းလျက်ရှိပါ၏ဘဝဒနာဆိုရကသတ္တနာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ရူပအာရူပဘုံဘဝတွေဟာမြဲပါတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့နှစ်သက်ဆွဲလန်းတာဘဝဒနာဝိဘဝဒနာတဲ့ ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဘုံဘဝဇာအပြတ်တွေကိုယုံကြည်တတ်မဲ့နှစ်သက်လျက်ရှိတာကိုဘဝဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသမုဒိယသစ္စာလောဘတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နိဒန်းလောက်ပဲဒီဒုက္ခသစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပြီးပြီသမုဒိယသစ္စာဒီလောက်ပဲရနာပြီးတော့ရိုးတွေအလုံးဒီနေ့ရတရားတော်ကိုသိရပါသို့အလုံးလည်းပင်ပန်းနေကြပြီတို့များလည်းပင်ပန်းနေပြီ ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြဘေးရန်ကွာကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဥပယံမိကင်းစင်ဝေငြိမ်းအင်းကြပါစေအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့လူရာစန္ဒမင်္ဂမြဤဝရပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအမြဲတမ်းအေးချမ်းသာယာရှိကြပါစေမိမိတို့အထောက်နေတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေစုပြုပြီးတော့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်သို့အမြင်ပေါက်၍နိဗ္ဗာန်တရားရောက်နိုင်သောအကြောင်းသူထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း လက်ချတယ်သင်္ကန်းသင်္ကန်းနဲ့နဝကာမအလူဝင်များစက္ကရံဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ရဲ့ကပိယအရှိကိုကြွပြီးတော့ဆရာတော်ကိုကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ lúc à, lúc ờ, chơi xe nhau rồi thì nhà bên bằng ấy cô đều về mà ý khải à, lúc đó người hát rồi lúc nhà dàn thế lâu bị đào á cô cho ờ mất chùa à, lúc đó người đặt to các cái nhà dàn thế lâu bị đào á cô nhớ giang hát thật gì lúc đó người tấu đồng các cái nhà dàn thế lâu bị đào á cô nhớ mà qua ဝဲလွန်သူကိုရဲမှန်ပေါ်အာယူဦးရဲ့မအိဖြူပန်းဆိုင်မှာရန်တဲ့လောက်ပေးတာပါအလူတော်ငွေ3000ကိုစိုးဝင်းတန်းမနှင်းနှင်းမှာအလူတော်ငွေ3000တက်ကရန်ရန်တဲ့လောက်ပေးတာပါကိုမောင်တော်မိသားစုအလူတော်ငွေ1000တက်ကရန်ရန်တဲ့လောက်ပေးတာပါကိုတဲယူအလူတော်ငွေ2000ကျပ်2000ဘတ်တက်ကရန်ရန်တဲ့လောက်ပေးတာပါ ပူဇော်မမင်းမီအလူတော်ငွေ9000သက္ကရာရန်တဲ့လုပ်ဝေးတာပါဘုတော်သူရမဆောင်အလူတော်ငွေ3000သက္ကရာရန်တဲ့လုပ်ဝေးတာပါကိုလွင်မမြင့်ရှေအလူတော်ငွေ3000ဘတ်သက္ကရာရန်တဲ့လုပ်ဝေးတာပါဘုသူအောင်မတန်တာဝင်းမိသားစုအလူတော်ငွေ1000ဘုတော်လက်မိသားစု လမ်းဖွန်ကြိုင်မှအလူတော်ငွေ9000ငါသုံးလုံးစစ်ဆက်အလူတော်ငွေ2420ဒေါ်လာတန်းအလူတော်ငွေ1000ပုံငယ်လေးမိသားစုအလူတော်ငွေ900ဖြစ်ပါတယ်ဒါအများသတိပုဂ္ဂလတူတာအလုံးစုစုပေါင်း 9100လေးအဲ9000လေး9420ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တရားအလူခံကြောက်ရောက်တော်မူကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းအလူငွေပထမညမှာက3880ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒုတိယညမှာက3500ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိယညမှာက4150ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ရင်တသိန်း14000 4930ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်များအားလုံးဒီတရားပွဲကြီးပြည့်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်း လူတန်းအကျိုးဆောင်ကြတဲ့ဓာတုဒေဒီဘွဲ့ကရုဏာအာမန်သင်စေတနာရှင်နာယကုညီမှုအသင်ဓမ္မပရာဟိတလူငယ်များအသင်ကာယကံမေတ္တာအသင်ကိုတူကိုထဆွနှခေါင်းဓမ္မဟိတဟင်းကြံအသင်တို့မှလူတန်းနဲ့ငွေရတော့ကရုဏာအာမန်အသင်1500ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစေတနာရှင်နာယကုညီမှုအသင်9000ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဓမ္မပရာဟိတလူငယ်များအသင်းတပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုတူကိုထဆိုနှကောင်း3000ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မဟိတအသင်းရှင်းကြံမှ1000ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအလူငွေကအလူငွေက2000နဲ့900ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးစုစုပေါင်းအလူတော်ငွေရရှိငွေအလုံးစုစုပေါင်း38000အဲ38000 8000 1650ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုအခုကျွန်တော်တို့ကောပရိကအမှုရှင်များအရင်ဆုံးဆက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဝေမအေးခိုင်အလူတော်ငွေဆက်ကရင်ကြွပေးပါခင်ဗျာ စက္ကရံကြွပေးပါခင်ဗျာကိုငင်းကြမတ်တစင်အလူတော်ငွေ3000စက္ကရံကြွပေးပါခင်ဗျာကိုငင်းကြလာတော့မလို့ mà vậy bonyolnya menang kenapa saya luôn, Walau uyam mà bò gì cứ gì bắt nhiều, mà lưu đông thì tối đồng chắc đây là vừa bị lọc nhá ရှင်တွေဟိုနောက်မှာနည်းနည်းလေးတိုးလာပြီပါအပြပယံဆရာကိုဇော်တို့ငါဆရာကိုဇော်တို့ကိုဇော်ဇော်ရများလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းနာမည်လေးဖွဲ့မှတ်တာနည်းနည်းရှင်းပြပေးတာပါဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနည်းအနားယူလို့ရအောင်ခင်ဗျာ chúng ra mà nếu mà đủ đồ người tốt nào cho thầy quả bị bảo nhá Ujo, mi gai guma, adu dong we ta tong sa kai tua bi ba ba ဘုသိယုမလူတော်ဝင်2000စက္ကန့်ရန်ကြွပြီးပါခင်ဗျာဘုသိယုဟောဘုသိယုဘုသိယုအလူတော်ဝင်ရဘုရား sao lưu đông với tấu đồng sẽ cảnh cho gì rồi nhá mình như mình lưu ok cô luyện bấm nhiên sĩ lưu đông với tấu đồng sẽ cảnh cho gì rồi nhá số ờ mất ta đào quên bị ra từ lưu đông người thực hành các tài cho vì vào nhé သားတို့လူတော်ငွေ9000ဆက်ဆိုင်ရန်ကြော့ပေးပါခင်ဗျာရုံးကမှဆက်ပေး9000လုံးပြဿနာအလူတော်ငွေ2420ဆက်ဆိုင်ရန်ကြော့ပေးပါခင်ဗျာ ကဲ့ဒေါ်လာတန်းမိသားစုအလူတော်ငွေ1000သက်ကရံကြွပြီးတော့ခင်ဗျာ ဖောင်းနေတာဘယ်သူမှမကြည့်ချင်တော့ကြံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ငါးသုံးလုံးอ่ะအခုကငါးသုံးလုံးอ่ะကျွန်တော်ကျွန်တော်စရအောင်လို့ငါးသုံးလုံးอ่ะငါးသုံးလုံးอ่ะအထူးငွေရပဲထဲကိုပေါင်းလိုက်လည်းမသိဘူးငါးသုံးလုံးอ่ะကျွန်တော်မအပ်ဘူးအော်ငါးငါးသုံးလုံးอ่ะဒီမှာကပ်ပြီးသွားပြီအမကြီးကြောက်ရတာဘယ်အတွက်လဲမသိဘူးမဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကိုငယ်ဒေါ်လာတန်းဒေါ်လာတန်းအမှိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လာတန်းသက်သက်ရင်ကြောက်ပြီပါ ဒီမှာကိုရာသာကိုရာသာမနသူဇာတော့လူတော်ငွေ900စက္ကန့်ရကြွပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့အများသတိပုဂ္ဂလလူတဲ့လူတွေပါအော် ဟောဒဝဲတိုးတက်ရေးဒဝဲတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှအလူတော်ငွေဘတ်2000စက္ကန့်ရန်ကြွပေးပါခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှသုံးရတာလူတန်း ကပ်ပေးရဥပန်းဆိုလာပေးပါခင်ဗျာအလူတော်ငွေတွေကဖလားထဲမှာအဲပုံမျိုးသဘောဝိုင်းတွေကဖလားမှာပါရောက်နေလားနည်းနည်းလေးထပါလေအားအာ ကျန်တဲ့အလူရှင်လူမများအပေါ်မှာမကရရင်လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးအားစက်ကလူတန်းခြင်းကျွန်တော်တို့တရားဝဲပြီးတာနဲ့ဒီရုံးခန်းထဲမှာဆရာတော်ကြီးကလေးသုံးတာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာစက်ကရှင်တဲ့အလူဒကာလူမများဆက်လက်ပြီးတော့စက်ကနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဖွဲ့ဒီညာစက်ကရံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖွဲ့စည်းကတော့နံပါတ်1ဓာတုဇေဒီအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဓတုဇေဒီဘွဲ့မှာလည်းကိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာတယ်အဲ့တော့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆရာတော်တွေရကောကကြွလာတဲ့နေဘေးကြီးကကိုမျိုးကလူတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဝေါ်စီတွေဒီမဲ့ပြင်စင်တွေနည်းနည်းပါးပါးချွေရမှုတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပုံကြခံပြီးပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတုသီရိဖွဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဝယ်ကိုလောက်ကိုဆိုင်နေပဲတရားဝယ်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲတော့အဖွဲ့အစည်းကြီးမှလည်းပဲအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များတို့အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကရုဏာအာမန်အသင်ပရမအောင်ခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျာကရုဏာအာမန်အသင်ဖြစ်ပါတယ်အလူတော်ငွေ1500ဆက်ကပ်ဖို့ကြွပေးပါအာရုအာ ရုဏသအာမန်သင်းဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တရားပွဲလုပ်တဲ့ပွဲတိုင်းမှာဓမ္မသနပလင်ကိုအလှဆင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညီငယ်ညီမငယ်တွေရောအားလုံးသူတို့အကုန်ကြခံပင်ပန်းခံပြီးတော့အားလုံးကူလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စာချင်းဝေဘုမမြင်ကြပါအောင်ကိုပန်းကိုရေဝယ်တောက်ရပါတယ်ညနေကျရင်လူတကာဒီနာမသူတို့ထောက်ကျော်လေးစာရေလေးတောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကတော့သူတို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ် စေတနာရှင်နာရေးကူညီမှုအသင်းမှအလူတော်ငွေ9000တက်ကရကြွပေးပါခင်ဗျာအာုရားခင်ဗျာသင်္ကနာရှင်သင်္ကနာရှင်သိဆိုလည်းပဲနေခြင်းရနေပြီးတော့12နာရီလောက်ကနေပြီးမုံလုံးရေပေါ်အကြီးကျယ်လုံးပြီးတော့ တရားနာပရိသတ်တွေကအကြီးအကျယ်ဂိုလုံးပေါ်အပင်မခံလုံးကျွေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပရာဟိတလူငယ်များအသင်းလူတော်ငွေ1000စက္ကရံကြွပေးပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓု ပရာဟိတအသင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီထဲမှာတရားဝဲပြမြောက်ရေးအတွက်အဓိကအမှားကလုပ်ပေးတဲ့အသင်းမှာဒီတွေရောညီမငယ်တွေရောဒီဘောကဆိုင်မုတ်ကြီးကိုလည်းပဲအသက်တဖန်သူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့လူဒါနာဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုဘူးဆရာကိုကလာကိုကလာကလည်းပဲသူစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးရှာပါတယ်ကြားထဲမှာပဲနည်းနည်းမော်စကိုသွားလိုက်တော့၃ရက်ကြာအောင်လို့နည်းနည်းလေးချွေမှုလေးတွေရှိသွားတော့ပါ tôi, 컴백의 이번 통장입니다. 수고하셨습니다. cô thu cô đã đen phần là không mà lưu đồ người tấu nào các thầy cho đi vào nhá cô thu cô đã ပဲဆိုရင်လူစွာပါပဲခင်ဗျာအလုံးတော်ကြီးပိုင်းချသလိုပါပဲညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အလုံးဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟိတအသင်းညဉ့်ကြံမှအလူတော်ငွေတစ်ထောင်ဘတ်စက်တရံကြွပေးပါခင်ဗျာ တကညီတွေညီမငယ်တွေပြန်မှန်းကြပါလေအင်းကြံအောင်လာရတာပါညနေပြန်တို့တော့အနည်းဆုံးတနားရီခွဲလောက်နာရီထက်စီးရပါတယ်ခင်ဗျကားထက်စီးရပါတယ်တနားရီခွဲလောက်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဝကမအလူဝေစက်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတော့ဗျာများနံပါတ်၄ဒီတင်ရရေသက်သုံးချအမြပေးဝေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ကြာကြီး ကြာမြဲဝေရသတ္တနာနဲ့ဝေမောဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကိုမြတ်ပုံညကိုဤဓမ္မြင့်တော်ဤဓမ္မြင့်တော်ဤမူတောင်ဥဤမူတောင်ဥမကဒုသာမကဒုသာယေရှုအရှင်ယေရှုအရှင်ဝိမိခင်နှင့်ဝိမိခင်နှင့်ဟောခင်တို့အား ပြညာပါစေပြညာပါစေအမြအဝေးပါ၏အမြအဝေးပါ၏အဲ့တော့မိဘဆရာသမားတွေမြဝေပြုပြီးဘိုးဘွားဆရာသမားတွေမြဝေပြုပြီးဣကိုကာယဥကိုကာယသောတဗေဒသတ္တဗေဒကိုသောနဲ့လေကိုသောနဲ့လေမလတ်စီယမလတ်စီယဝေဝေငါဤဝေဝေငါဤ မိတ္တဆွေညာမိတ္တဆွေညာဆရာသမားဆရာသမားဘုဝါကသဘုဝါကသယမရာသယမရာ ကြပုံမှာသင်္ကပုံမှာအာကာသနာအာကာသနာအထုမ၍အထုမ၍မပြတ်ပုံညာကုသလကိုကုသလကိုရကြပါစေရကြပါစေအမြဝေပါ၏အမြဝေပါ၏သဗ္ဗေသတ္တာသဗ္ဗေသတ္တာသတ္တဝါကိုသတ္တဝါကိုအနာလောကအနာလောကအနန္တတွင်အနန္တတွင်မပြတ်စင်ကမပြတ်စင်ကသတ္တဝါသာ ဘုံမျိုးကိုဝါနှင့်ဘုံကိုဝါနှင့်ဝိညာဏတိတိဝိညာဏတိတိတိရှိခုနပါတိရှိခုနပါရသောဘုံကိုရသောဘုံကိုဘုံ30တိဘုံ30တိပြည့်သမယပြည့်သမယဝိနေယတို့ဝိနေယတို့အမြကုသိုလ်အမြကုသိုလ်ဝေဝေလိုဤဝေဝေလိုဤဒုက္ခုတလားဒုက္ခုတလားမြတ်ပုံညကိုမြတ်ပုံညကိုမြတ်ရကြသည် ပွားစေသောဖြစ်ပါစေသောဝတ္တုံတရေဝတ္တုံတရေဣမိပန္တုဣမိပန္တုသီလာထုလေသီလာထုလေသတိအမှုသတိအမှုဟောဝါပြု၍ဟောဝါပြု၍သီလာပါစေသော ပြိုင်တူရွတ်ဆိုကြပါကုန်တို့ခမညာဘုရားဘာဝနာဤရာစိတ်တုဘုရားဘာဝနာဤရာစိတ်တုဘုရားဘာဝနာဤရာစိတ်တုအာတုအာတုအာတုဘုရားဘောကြီးအောင်မြင်ပါပြီခမညာစားစားအရာရာ ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအားစံသင်္ကန်းကြောင်းသင်ဆက်တော့လူတန်းခဲ့တဲ့လူရှင်လူမများတရားဝဲတော်လာရောက်ပြီးတော့တော်ရမကမြတ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူရှင်လူမများဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားလူရာကိုကားရင်ကားဖြင့်လိုက်ပို့ကြသောအမှုတကာအမှုမများအားအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော် တင်ပါတယ်ရင်ငယ်တရားပွဲကြီးပြည့်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့သဗ္ဗမဝိုင်းကူညီကြတဲ့ရင်ငယ်ညီမငယ်များကျွန်တော်များအလုံးပြည့်အောင်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူရလည်းဒါများနေကြတော့အားလည်းနာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အလုံးမအားလို့ကုသိုလ်မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အကျိုးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါအလုံးမားတဲ့ကြားရကပဲကျွန်တော်တို့ကုသလေးတွေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိမိရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးလင်းပိုင်းကြတော့ဘုမလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့